Odio mi volas altiri vian attenton al la gravezzo de gentilezzo. Ciò non mi carai che è la nuna covime poco fin fine gentilezzo de nove prenas sian locon en la generala mi diru pritaxo de la homoi kiel veran prioritato mi malpli kai malpli el tenas homoi kiui ne estas normale gentila ikonomi do compreneble se estas iu chialo mi povas compreni sed sen chiale oni mi almeno persone anticipe volas esti tractata gentile kai mi faras la sama kun la aliai kai homo multipli apresas tion defensas ol antaue Antaula o covime poco. To, ciu vi havas saman sperton per tio? Reagu! Lasu commenton, diru tio nal mi iel. Sigu al mi che vi estas con ni ciu in estas facte malgrandeta comunumo pri Zamenhofo meditantoi. Do, ni estas con un umo de con meditantoi, ni diru, cae con pripensantoi. Chia ne? Nu, ja. Do, mi lasas non alla medito. Restu cun mi, cun meditu cun mi, compreneble. mine ne compre... saluton cae bon venon alia nova samen hofa medito. mi volas legi cun vi parton de la necrologo pri Vasnietzki, pardonu la polai esperantistoi kiui eventuale auscultas mian fushan prononson de la pola <laughs> lingvo, ahem, <clears throat> vi povas trovi ie pagio zu ducent dudec. Cae gi estis originale, origine, pardonu, origine, publicigita en la revuo Lingvo Internazia en la iaro 1800 naudec sep. Zamenhof scribas pri citiu pola giornalisto cae poeto Josef Wasniewski, inter alie la sequan laudon. Sed, lia cefa merito por nia afero consistis en che li la unua comencis la tre gravain voyagioin inter esperantistain. Ciui poste trovis imitantoin – cae brillante montris alla mondo la grandan antaugetson de nia lingvo por busciae comunicigioi inter personoi de malsamei landoi cae nazioi. Trifoioin li visitis Sveduion, cie li usadis la lingvon Esperanto, cae en la lasta tempo li visitis Danuion, cie ni vidas el lia letero en la januara numero de nia gazeto. En somero de 1896 li acceptis en Varsovio la esperantisto in Svedain, cae servis al ili, en tiuci urbo cun la plei sincera amicetso. Li usadis cian ocason, cium li nur povis, por paroligadi pri nia fero la polain gazetoin. Do, unua vide, scenas che cetiu necrologo estas tute ni diru ex moda kai parola spri la pasintezo ca iu sense tio veras tamen la valoro de citi un necrologo estas ancora actuala non char kai foie ni forgesas carai esperanto parolanto e kiwi auscultas min kai rigardas min kai vidas min kai spectas min kai sequas min kai nia cun meditoin ni forgessas pri la exter facto che esperanto estas parolata lingvo mi diras tion char hodia o tute hazarde venis en mia classo pri academia mercado la temo esperanto do ni estis priparolanta i uh, eh, diversa ia kai mi donis exemplon uh, eh, el mia sperto kai compreneble mi paroli pri esperanto tutte nature kai la facto che mi estis en cinio instruanta filosofion cae historion del informatico en 2012 facte antao hoc iaroi tio gapigis la homoin char estas quasau oni parolas pri integraloi cae funccioi al um, Basler lerne iano o jus malcovris addition. Facte ili dis a ah? ili prescau ne credis min. Cai do mi te rimarchis che ancora o Malgrau la facto che se vi googlas esperanto non vi tui trovas video in con eh, fluanta e parolanto e kai multa i pruvoi pri la perfekte funkcianta lingvo kio estas esperanto ancora homo in spertas tion kai a parte informadikisto i pensas che pro la artefaritezo Esperanto n'estas vera lingvo. Do, ni memoru che quel foie ni besonas reveni alla fundamentoi de nia fero. Cai mi pensas che mediti sur la vorto de Zamenhof en la vere pionire poco citivi vorto estis verkita in 1897 do la pionire poco la umi estas la vivo de speranto ekte 1887 la lancio de Esperanto, gis la fundamento do 1905 gis la un universala congresso numero 1 do Bologno cemaro Tio esos la pionire poco quiu dauras pli mal pli unu generacion do. Estas bona maniero, mi pensas, periodigi la frua e ia la frua in iaro in della lingua char e poco oni vidas la freschezon nella afero speranto chi ni ofte forgesas pro la simpla facto che por ni esperanto estas normala lingvo. Kaj tio ne estas malbona afero. Ni devas consideri gin normala lingvo. Tamen, ni anca ne devas forgesi che por la resto della mondo, simple, esperanto ne estas en la capo. Ancora. Do, pazienza ni devas, reclarigi la fundamentoin. Cae ne forgesi, ne forgesi, clarigi la factum, che esperanto estas parolata linguo. To, jen mia invito cum mediti hodiau. Dankon eh, pro via atento. Gis morgau, ciel ciam, antauen, sen fine.